Fala galera, beleza? Tô voltando aqui com mais um vídeo Bom galera, o vídeo de hoje eu trazer mais um daily vlog aí pra vocês Faz um tempinho aí que eu não trago daily vlog aí pra vocês Acho que faz um mês, eu acho, mais ou menos Que eu faz tempo que eu não trago E o Duque tá aqui, ó, rapaziada Fala Duque, beleza? Fala com a galera aí, cara Rapaziada, se liga o bug aqui de novo Pra quem não lembra do bug mostrando aqui de novo Se liga Olha o bugzão, ó aqui atrás, dá pra carregar um monte de coisa. Tá meio sujo aqui. Essa cor do bug eu acho muito mais da hora, tá ligado? Que o vermelho. O vermelho até era da hora, mas tipo, não chamava tanta atenção e não destacava tanto assim no, nos vídeos e nas fotos. Se liga, mano. Olha isso, essa parte aqui é mais da hora do bug. Aqui também é da hora. Parece tipo um negócio de rádio, tá ligado? É um negócio de rádio. Mas é um negócio de rally tipo mo, mo motocross, sabe? Eu coloquei o suporte aqui pra GoPro, mas eu ainda não... Já testei ela, mas acabou não dando muito... A primeira vez que eu coloquei ela, ela caiu. E tipo, porque tava meio solta a cola. Agora eu coloquei de novo. Eu botei no... Como é que é o nome? No documentário uma, uma parte desse, desse show aí de... Com a, com a GoPro no, no carrinho, mas ficou mais ou menos, tá ligado? ficou muito, muito erguido e um pouco muito baixo. Aí não ficou, não deu pra ver. Rapaziada, eu fiz um take aí de, do sol amanhecer aí, nos últimos anos aí, nos últimos dias do ano aí, então segue os take aí e fui. nine Kinda heavy on my shoulders Tracking down some moments back in time I could swore that I was in it Down to every minute Don't know what I was sipping But I felt like I was doing fine Oh my Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. had a full house, ended up just me and Colonel James. I could swore that I was winning, kinda had a feeling. Last thing I remember, I was drinking till the moon shined. Oh my. Turns out that I just got a little bit south, just a little bit north of the Georgia line. Mano, pra mim, tipo, a liberdade mental é muito foda, tá ligado? Você saber o que você quer e você é, conquistar os bagulhos, tá ligado? É por isso que geralmente eu, quando, quando eu tô na casa de praia, geralmente eu acordo cedo, tá ligado? Eu gosto de ficar, tipo, olhando o sol nascer, tipo, dar uma sensação de liberdade conforto ao mesmo tempo, tá ligado? E isso acaba sendo muito bom, porque você consegue relaxar e pensar o que você quer, e não pensar ao mesmo tempo no que você quer e deixar as coisas acontecer. Então você acaba tendo uma tranquilidade a mais. E outra parada que também eu gosto bastante é tipo ficar olhando só pra fogueira assim. E só ficar olhando e pensando, tipo, coisa aleatória, tá ligado? É, tipo, tua mente relaxar e você conseguir trabalhar mais com o que você quer trabalhar. Tipo, você tem um emprego de construção, você tá totalmente ligado a tudo que tá acontecendo na construção, você tá com a cabeça quente. Você só tentar relaxar e pensar o que você quer, o que você realmente quer, deixar as coisas acontecerem, isso é muito bom, tá ligado? Mano, é, tipo, bota um country, um, um reggae, alguma coisa que pra relaxar, tá ligado? Não bota trap, é, música que deixa você agitado, porque você não vai conseguir relaxar e mentalizar o que você quer. Geralmente quando eu tô nesses negócios tô nascendo, essas paradas, eu boto ou reggae ou um country ali pra. Porque o country ele ajuda a pensar, tá ligado? Porque ele fala muito sobre estrada, com, é, convivência, essas paradas, então mesmo eu não entendendo um pouco inglês, mas é, você acaba, tipo, mentalizando e acaba pensando nisso, tá ligado? Então é muito tirado. Quando você constrói a liberdade mental, você acaba, tipo, não ligando muito para as coisas desnecessárias, tá ligado? Como ah, alguém falar mal da tua roupa, do teu boné, de alguma coisa, você acaba nem ligando, porque você já tá confortável com aquela situação. Então acaba nem ligando porque os outros estão falando. Em si, ah, vou supor, é, um teclado, você vai lá e compra um teclado, um fone de ouvido, e, tipo, foda-se, tá ligado? Pra opinião dos outros. Isso é muito bom, tá ligado? Como você, ao decorrer do tempo, você vai aprendendo a liberdade mental. E também tem a liberdade financeira, mas só que é um pouco mais complicado, obviamente, né? Mas Primeiro você busca liberdade mental para depois construir liberdade financeira. We used to fly around I always gave you the window shade Wish we were the people on the ground That we could be at 30,000 feet You always think I'm lying And the fights are multiplying Now you kick me to the corner To the place where I'm now stuck You always say I'm lying And the fights I'm multiplying Is this a country that we want to defend? honest now. And don't you dare kiss me. Cause we both know what that leads to another cycle on this merry-go-round and round. Hate me if it helps you to get out of this hotel room. dois elementos mais foda que existe é a água e o fogo, tá ligado? Porque com a água pode prender e ao mesmo tempo você pode se ferrar, porque se você não tomar muito, tomar cuidado, você pode acabar se afogando, né? Então é muito importante você é, muito com a água e ao mesmo tempo você pode se ferrar por conta da natureza, né? Se você não souber lidar com o mar ou em si, pode se, acabar se afogando e morrendo. E o fogo é basicamente a mesma coisa, só que o fogo ele queima. Se você. Fogo pra você, você. Ele é o teu melhor amigo, tá ligado? Ele é teu companheiro. Se você não cuidar, ele pode acabar morrendo. E se você encostar nele, ele vai acabar te machucando. Então é muito louco. É um tipo um, um cão de guarda, tá ligado? Mas so you can pass the blues. Disc bass gets in my little tooth. I got this throbbing headache and I'll bend my truth. take this bar and throw it off the edge. And all think it was not bold. I think it's just. touch te choro. I'm yet to grow into something special I can call. And I'll ever be me, exploding on my screen. Bom, rapaziada, esse foi mais um documentário aí, rapaziada. Mano, foi muito legal, acho foi um um dos melhores documentários aí, tirando o primeiro que eu já fiz, tá ligado? Que eu acho que ficou mais da hora, mais, mais estruturado, mais pensado, tá ligado? Porque como eu nunca tinha feito aquele estilo de imagem, aquele estilo de documentário documentário ficou da hora, tá ligado? E, mano, eu tive muita, muita paciência pra fazer, porque documentário eu queria pegar imagens diferentes, tá ligado? Que eu nunca tinha pegado antes. O negócio da, no lance da fogueira também ficou da hora. Costela de chão ali. E a lua atrás, tá ligado? Ficou bem da hora. A lua pareceu um poste, tá ligado? Mas eu marcou da hora do mesmo jeito. É, quem, quem souber vai saber que é uma lua, tá ligado? Então ficou bem da hora essa parte aí também. E a parte do, dos prédios ali, a parte do prédio ali que eu tava fazendo time-lapse ali, mano, eu acho que eu vou fazer um time-lapse aqui nesse lugar. Pegou e ficou da hora, tá ligado? Ficou uns 15 minutos dele gravando, o pessoal passando na frente, mas ficou da hora, rapaziada. Então é isso aí, rapaziada. Se você gosta desse tipo de conteúdo aí, deixa o like, mano. Deixa o like, eu tô fazendo assim. Deixa o like aí, se inscreve no canal, é, pra ajudar a gente para 30.200 inscritos, rapaziada. Tamo indo nessa, até o próximo vídeo aí. Deixa o like, comenta aí qual as melhores imagens que você gostou aí também. E fui!